それではご覧に入れましょう巡り過ぎ去ったこの最後の一幕に薫るはロマンまとうはモダン14代目東京花火ハイカラ 将世は大変異国の金に心を奪われこの川崎町で刹那に彩る愛からと決まったあの夏の日から1年と半年の月日が流れた共に紡いだ夢 Música もがれし思いあてなき夢に人は酔いしれ今宵もワルツに身を任す名残をしみて唇寄せれば熱き事象が夢を揺さぶる君の顔を知れば夢 早稲田大学よさこいチーム東京花火の皆様でしたありがとうございます続きまして同じく早稲田大学踊り侍の皆様です